Halo sobat otomania hari ini ada Honda Beat Exhibition di level 21 dan pasar jadi kegiatannya beraneka ragam sob sampai ada acara mabar pun ada di sini selain acara musik wah ini unik sob Honda Beat Street yang ditempatkan haha fantastik freestyle ini sob ini menunjukkan bahwa Honda Beat Street ini siap untuk melakukan hal-hal yang lebih ekstrim seperti halnya bermain skateboard yang membutuhkan medan yang sangat ekstrim Beat Street bisa menyesuaikan dengan gaya anak muda zaman sekarang yang suka tantangan ya begitu kira-kira menurut saya nah ini yang sangat unik sob di street itu yang pakai baju dan ini yang lagi dibuka baju atau jubahnya lah biar keren ya jadi di sini mungkin di, ingin diperlihatkan adalah rangkanya ya yang menggunakan esap singkatan dari Enchance smart architecture frame jadi frame-nya ini dibuat dengan sistem tempa ya jadi akan lebih kuat dan ringan rangka ini juga digunakan sebelumnya di Honda Genio Shop lalu menurun ke Honda Beat ini lucu ya kelihatannya kalau hanya rangkanya seperti ini tapi ini benar-benar mantap sob bagian tulang tengah depan bawah sampai pijakan kakinya pun langsung menyatu sob wow itu mesin bitnya buat sobat yang belum pernah melihat mesin beat dari atas ini dia kecuali nanti motornya servis besar dibongkar ya baru bisa seperti itu <laughs> Oh ya makasih sobat atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis Salam satu aspal